Bon dia, un placer eh, esta, aquesta inauguración. la primera exposición después del confinamiento. Esta exposición es, avance de todos un gran descubrimiento eh, totalmente inédito de un objeto surrealista de Oscar Domínguez, el más, objeto más mítico de la exposición más mítica del siglo XX, la exposición internacional du Surrealismo, de 1938. Picasso participó a esta exposición. Picasso está, según André Breton, en la génesis de la política del objeto surrealista, de la crisis del objeto. Este objeto que había desaparecido desde 38, desde su presentación, esta famosa exposición, que hemos recreado un ambiente, hablo de microhistoria, porque es parte de esta exposición mítica había desaparecido. Yo sabía que Domínguez lo había regalado en la posguerra, veía mucho a Picasso. Picasso se ve en la exposición poco antes del suicidio de Domínguez, disfrazado de Oscar, quiere decir que tenía mucho cariño por este artista canario, surrealista que vivía en París, y lo regaló a Picasso. El año pasado, con motivo de la exposición Picasso, la mirada del fotógrafo, hemos encontrado fotos inéditas de un tal Nick de Morgoli, poco conocido, donde se veía Picasso junto a Jamais de Domínguez. Dos fotos totalmente inéditas. A partir de eso eh, hemos hecho, eh, investigado mm, con la familia Picasso, enseñado la foto, porque nadie creía que este objeto seguía existiendo. Digo que es una invención, un redescubrimiento, eh, porque parecía, todo el mundo decía que había desaparecido en su momento y gracias al apoyo de la familia Picasso, gracias al apoyo de la hija de, Jacqueline, eh, eh, Madame Uta, hemos redescubierto el objeto que hemos restaurado nuestro equipo, eh, Reyes Jiménez, y a partir de eso hemos escrito un relato, unos relatos que se cruzan para enseñar un poco la importancia de esta exposición, la importancia de este fonógrafo modificado por Domínguez, donde una dona que baila entra dentro del pabellón del fonógrafo, se pierde dentro del mecanismo de la música, su mano reaparece sobre el disco y el disco es un parte de su cuerpo, una parte redonda el posterior algo. Es un objeto muy de sensualidad, de erotismo, que es el objeto más simbólico, más comentado de esta famosa exposición. La exposición está centrada, es una micro, eh, de, micro eh, historia, eh, como se hace desde muchos años, corre un ejemplo para hablar de una época en particular, lo que hacían los grandes historiadores desde algunas décadas, y a partir de eso contamos toda una historia, ...la relación de Picasso con el mundo del objeto, con el surrealismo, con la víspera de la Segunda Guerra Mundial, y eso es algo bastante completo, totalmente inédito y fascinante.